olibulungi bananga amanya gaffe ramadhani mubino ngaani taata oba ali muzadde wakuzaala bazadde bo kale abakuzaala hadija nabwami ne haji haruna muno olina emyaka emekabe myaka kumi osomerao Tawhid Islam National Primary School. Hmm, mulimu kibiina kyakumeka? P6. P6? Abadde mugezi najja nga twongere bwongere. Eh? Abadde mugezi nnyo. Obugezi bwange. Bwange. <laughs> Obugezi oh, bubwo. Obugezi eh, bwange. Omu amagezi ago gw'olina olowooza gandi? Eh? Gadadi ne mami. Eh, eh gadadi ne mami ng'oli sharp baby. kakati tubuulireko ng'oggyeko okusoma kuba osoma tukitegedde osoma kiki kyokola gwe ng'omuntu omuntu kyakumanyiddeko gwani okikola ddi ekyo nvuga piki zempaka otandika ddi olw'okuvuga ovuga namba mmeka tubuulireko kujja neya piki eyo mm, natandika nga ndi 3 years ndi bike 17 hmm. nvuga ktm 2022 ovugana bantu ngaani bemugwamu nabo mugundi yammwe nti oba nvuga ne gundi kompintinga ne gundi nkompintinga ne miguel larry jona ne ashrafu mbabazi hmm. baana kya beweegomba bali mu ne waba tali mu kategore yemu naawe ne waba akusingako gotunuulira n'ogamba ha singa njivuga ng'omwana ono ba singa njivula omulango ono mm, staff oland <laughs> mhm. aviv uh-huh. fortune fortune center okay alone bonna obeegomba bwegombi eh, hmm. ne gift enange lwaki obeegomba mpayo ensonga zo ez'omuggundu nti mbeegomba lwa nsonga eno omwana yogera oluganda olwewufuwewufu tamanyi lya muggundu omwana si mukulu miswa myaka gyo oyogera omuggundu naawe kenyini wakironze bulonzi wakikopye bukopi ama bani be wegomba bemyaka gyo nga olabanga kyakola kikusikiriza <laughs> hmm? eh? ani abatubuulidde atugambye fortune hmm. abatugambye abaana ombuza eh. kyo kirala ngeko omugundu nkuwakola eintavy enu eh. leero nno ninsobola ogikola lwakuba ramadhani wali oma ramadhan kakati bizibu ki oba ebikusumbuwa byosanga mu pikipiki zempaka oluusi hmm. like wemba nvuga hmm. ngaabangambye okola ekintu hmm. oluusi ngetingamu nga fiya e-, eyokwaa eyokubuka eyokugwa naye nti ate omutima olina kubeera ngaoli strong manyi wiina aba wiina wiina ne bwagwa talumwa ekitegeera otya okugwa eh? kyekyoka kyotya mu piki ani yakusapootinga talenti yeeno nagulira piki nagamba nti mwana wange oba manirra magenda ovuge nina daddi baba nina ne mami nina hajati hmm. ne mami sky bakubererawo batyabo mugambi ani agulira picha eyo baba baba baba hmm. dadi ajayo nakusupportinga oba dadi yeberere nokurestaurant ye dadi mhm. andetira ebyokulya anteekamu amaanyi okay. nteekamu sente angulira ebintu byonna byenjagala hmm. nansanyusa nga nvuga ekitereza omwesiimisa taata singa okulu oyagala bbeera ki sinabakirowoozaako tanakirowoozaako dadi ki kyoyagala omusasula nga okuze nakyo sinaki oli proud of dadi iye lwaki oli proud of him kubanga buli kaseera bukimu kyenkola abeererawo nina okumbererawo hmm, akusapotinga abaana eyokusoma bakwisa batya oli champion ovuga oli mulwesi tatawo muyimbi sereebu abaana bakwisa batya baŋamba nze baika hmm. nebaŋamba mbaletere ku byokulya bya daddi kuva ku restaurant <laughs> otokubyakalango kataata mm, mm, mm. kyogamba biwooma nnyo mubagamba chakula cha kisengo o oh, mam restaurant ya dadi kasumbusa kakababu kachapati o oh, eh byona ate kapirao pirao <laughs> kikasinga mu byona eh kikasinga byona okubidde dadi na kalango eh. era ogenda kasasulira naye nga eh. tujja kakulekeramu okakube ate munayali avugiddeko yenga wa eh, wali ovugiddeko wa birungi kibyotuuseko ngoli mmotoka ngaoli mu pikipiki zempaka nali nvugiddeko Uganda, hmm. Kenya, Zimbabwe, ne South Africa. Okay. Ni wogenda nani mwezi nsi? Rusi dad genda ne dad gift team ya Uganda yo. Hey. Bam, ekitegezo byesi mise bimotoka. Yeah. Singa lucha ne bagambo zite ebya pichi. Osobola bivamu. Ah, so ate ng'ogambye otya okugwa n'okubuuka okwo okutya n'okubuuka sitya obuukira ddala osobbuuka ekisuzi wali dayira oba totya ah. omutima omugumu oguvaawa ku butono bw'oliko hmm? wani buva wa sponsa ne dadi mami n'abalala okay kati kikyoyagala abakulaba bakolere banzizemu amaani hmm. ani akusponsalinga nipon vpower hmm. ne hnd bakumala ndowooza toyagalayo balala eh. ah, oyagala baani olina gwe baotunya nogamba singa mu coming on board oba ayagala yenna ayagala yenna aji owulirotya omwana nga mutufu ali mu bbaga ngakolaki ngagibuusa andi guli muzannyo kati oba otya mu kusooka naye kasita ogumanyira ate eyo yonna omwana alina okukolako ku kintu kyayagala hmm. nze kisobola okumbeerera ekizibu naye ye olwokuba alsd hmm. nange natya nenkowa nemala nenguma nga ye hmm. aigwe osobola ogivuga singa bagikuwa eyabakulu tebakulimba nsinga naye ngaosobola dde ogitulako njivuga hmm. ate ku bodaboda sa delivalingaaambira ku bodaboda mu covid <laughs> naye ezaabano zanjawulo ezaabano eh, zanjawulo naye era sijebaitya onange njagala meti kweŋŋenda hmm. otuuka newejjusa lwaki omwana yayingira mu kuvuga ah, waliwo ebijja bikugumya nga bijja byokka for example nga sapooti ebeerawo abantu bamwagala nnyo enduulu byakola binyumira nti wina gamba waliwo ebintu abeera muwanguzi ku podium lisa abeerako ah, bojawo nti kati bagenda south africa nikyo njagala nti njagalako kusaabasapubani basponsor basponsors abamaanyi bajje mm. eh, twagala abeere nga afuna basponsors abamaanyi pikipiez abeere nga avuga buli eddako mwaka ku mwaka mm. eh, twebaza baba owanipon moses lumala nti amubereddewo avuga era 2023kitegere hmm? hmm. hmm. kubanga akyusa kati oyovugira mu 6585 kweri eh, nga wala nnyo wamaanyi eh, naye soka kati omwana ono basponsors bebabayeeyo ba mtn babyenyigiremu mtn uganda pozi uh, airtel waridi mm. eh, awo bonna abaana naye baliwo kati enaku zino lato miriki eriko yeko ekintu ekyefuze mm. naye nga waliyo abantu abalala basheru uganda mm. eh, bagazisa abaana bano emizannyo ne gavumenti eveeyo gamamwana nga nkyali kuba kuba kuba sponsorship hmm. nti abaana bano omuzanyo bagwagazise abaana bano kubanga mwana bwati wabanga yavugira dda uganda naye nga talaba kocha alagamba nti ekiki kino nakivuga hmm. nakivugira uganda yanda abantu bakyakulabirako kigasa kimumalamu amaanyi hmm. naye babatunulire neriiso gyoi kuba tuteekamu nnyofe ngaabazadde kutegedde omwana obeera kusaawa okola otya naye ngaavugira uganda uganda flaga bagikutte muzannyo fe tusinga okukola obubi uganda mu uganda mu bintu ngaebyo emipiira biki byani naye kiva kuki kuntandikwa omusingi omwana nino kimutekamu ngaatambula kyafiiringa bagamba mm. nino kikola nino kikolera esi yange babagazisi kyetwagala baite ebikudaba ebiwerako pureezidenti mm. aveyo agambe nti aa ah, ah, baabaana eya tiketi ziizo bagende gye bagenda mm. basule bulungi hmm. bakomeo babawe vani nga zamaanyi basi ezaba rida okitegede wabeerawo nogamba omwana omwagalisa kubeera baika tewamwegombesaako mweno talenti yo gyoli omanyi ah, abazadde bebasuzuula ebitone byabaana hmm. era ne taata we muzadde we hmm. jajjawe muzadde we jajjawe yamuzuula nze naye sisobola kizuula kuba ono yalinyanga amadirisa n'avaayo n'agwa n'amanyono ntalina ntengerere yamutuusiza mu pikipiki zampaka ate ne mu mupiira mulungi nnyo obaŋŋambye era ye yamuzudde mm. yagaye nti ate mumupiira ate mulala nze nga sibimanyiiko ah, okuyimba ate waliyo abayimba waliyo abamanyi okuyimba nawo bajja kujja naye nga si kati basawo ate kati hmm. bo bagenze mu busawo hmm. akati weba bagenze mubusawo nze mpita muto nze mmanyi gwemanya nti omwana wange omukulu kati alinda ejja asoma busawo kakati eh, eh. hmm? <coughs> eh, so kyekyo nyinza obbagamba eh. <laughs> eh. omumanyi atalabika bulungi webali kusiima sizaala babi esaawa yona anaava ku lujja obakya a kati ebyo ebyo mmwe alina kusobola kukola sente eh, laavu ekyavu tenyumatugizikola nga mutwongerera nekyomanyi ah. alina kusobola kukola sente wazifuna hmm. awo ate eriyo kakikwasaganya hmm. hmm. kitanda ki gyosobola omusirira ani omwana ono ramadhan erina kuba muwanguzi always kubanga hmm. famiry mulimu talents eno ku jajja ku maama gyava mm, baaba oyomama yakkiriza omwana oyo eh. arasing eh, baaba muvuzi wa motoka zampaka mm -hmm. moses mumala mm. ah, then ate eri ewa eh, enzenze ndi muyimbi semakula misaki muyimbi mm. namanda muyimbi mm. ekitegetekati ebitono biri omwo ate ra muganda woono muvuzi manya muwuzi awuga ah, ryan akola ki basketball ya so kati ate oli afith gundi ali musomi wa kurani oyo Hmm. twagala shekkati eh, ebintu bingi tolina kyoŋŋamba eh, ate waliwo n'omufumbi afumba piraawo hmm. kale kati awo hmm. nowulira bolekera eh. abantu abakulabaoinga abazadde abamu batulya talenti z'abaana omwana atugambye omubeererawo n'akamere n'omutwalirako abazadde abamu bwawulira nti omwana ayingidde kino ah! nze neyimbira byange temansumbuwa sijja omwana mukkiriza mu kintu ekyo mm. Mm. mu kuyimba mugira mulinda naye mu bino ebirala eby'ensi mm. mubate bagende abaana bagende bakoleanti okuyimba kulimu okutawanyizibwa kungi kungi nnyo otoba nnyo ok buli mwana bwekyo kyalimu alina okutoba naye ebyokuyimba bisingako so naddala nga mwana muwala kakati eh, ekirala abazadde mwenna mulekere abaana mubaleke bakole ebibawulira nti bakola ki baagala mugezeeko jasi kyokimugjamu mu maaso mpola niwe kiba nga abadde successful ate oyongera ku supporting o supportings hmm. so muje mulabe ramadhan mulibe erinnya mulikwate bike number 1765 hmm. eh, avuga 65 katono nnyo tatubulidde birungi kibyofunye mu kuvuga Mefunye mu kuvuga. Mm. Mm. Funa medals. Okay. Funa mu trophies ne sanyuka. Ne family yange yona ne sanyuka. Mefuna ba sponsor. Mefuna bintu bingi. Ate mikwano, toyina mikwano. Nina? Mm. Dadi omusubiza akinga tumaliriza. Musubiza? Mm. buli kimu kyambereddewo saba allah amuddizeewo insha allah nange nja muddizaawo wenkula